Тихонько. розказую точно. Ви хто? Я говорю, Я говорю, не знімай мене. Чому? Тому що я не хочу. Дивіться, ти ж та не я, я Йоп пересутня, ти чого, обалдів ви що? чого? Ви ж- ви чого? Забери, ти Михайлович, ви хто є? Михайлович, ви чого? Михайлович, що про що? Ти сюди, сюди, держи його, не пускай. Ну дайте, хто буде мене? Ви будете мене затримувати? Держи. Ч- ч- ч- ч- Тихонько. Дописати заяву з вами. Да ти нас не наші нужно, я йду в магазин купляться. Та ні, ну дивіться, вже покупками мене... це не закінчиться. Це 100%. Зараз провокація. Да, да, да, да, да. Так. Ну з вами ми познайомимося особисто чуть пізніше. Хто ви такой? Хто ти? Щенок. Ладно. Ну, друзі, ви наразі побачили. О! Доброго дня! Доброго. Що трапилося? Я не знаю, я вас не викликав. Це поліції ходить, записує по парковці. Ви знаєте, що не стан заборонено за особливо працівників поліції. Чому? Бо за воєнний стан країни. Заборонено знімати працівників за... поліції? Ні, ні, ні, ні, ні, ні, будь Ми проїдемо райвідділ, да. будете записувати. Давайте. Затримання чи я опитування, то, то я можу йти. Я ви... ні, ні, ді... то, Тобто чекайте, я затриманий. Чекайте, чекайте. На я що початку чекати? давайте ми вияснимо, чому. Давайте, Зимало... давайте так. Я вас не викликав особисто. Я не знаю, хто вас викликав. А ну. Тобто окремо, я не пам'ятаю. Хто викликав? Чому що трапилось? Хочу заради своєї безпеки вести відеозйомку. Чому? Військовий стан країни. Та хто мені забороняє це Не знімайте мене. Ну Я чому? Для чого? Я, не розумію. Мене В заборонено. громадянському Ви громадському місці. Мене е, заборонено. Почув, можна представитися, хто ви є, Я, ваше ж, я вам, по-перше, вже сказав, старший сержант поліції. Можна ваше посвідчення побачити? Обов'язково. Зараз, е, якщо людина скаже, що хоче писати заяву, Будь напише заяву, та- та- вкаже на вас, що ви вели відеозйомку. Да. І що? Це заборонено. Ви та там відео показували. Якщо ви не хочете з нами нормально говорити, Хлопці, я вам пояснив, для чого я вів відеозйомку. я не понял, Ця споруда, я дивіться, ця ну, споруда. Це заборонено. Так, це заборонено, це незаконно. Дивіться, І там стоять. закон? Дивіться. Оце яка споруда? Споруда, оцей міст, оцей міст, він е, е, без жодного документа так тут стоїть. Це по-перше. По-друге, знаєте, що дивіться, це вже інше питання. Ну, можете, ви, ж, ви ж питаєте, для чого я знімаю, я вам ну, кажу. То я вам ну, поясняю Ну, нормально. ви- Дивіться, так, ви слухаєте чи ні? Слухайте Слухаєте чи Я ні? так слухаю саме як Якщо ви слухаєте мене, то будь ласка, слухайте. Дивіться, ця споруда незаконна. А чому оце... вирішили, Да це моє питання, вирішив чи ні. Я Давайте, хочу звернутися. Давайте не будемо ходити нікуди. Якщо ви хочете, слухайте, якщо ні, я пішов, хлопці. Ну, я знімав для того, щоб написати заяву у правоохоронні органи щодо цієї незаконної будівлі. Це по-перше. Питання Слухайте далі. Я також знімав оцю будку на в'їзді, де стоять люди, які незаконно зупиняють під час повітряної тривоги автівки, на що не мають і що мають пряму заборону. Вас це не цікавить, вас цікавить інші речі. Ну, наприклад, що я тут роблю, що я знімаю. Я вам пояснив. Все? Знімайте, я вам забороняю. Ні Та ви за не що. можете, та ви не можете забороняти мені. Та ви мене, ви трогайте. мене Не трогайте руками. Ви мене трогаєте, не я Зараз вас. перевірять документи. Ви мене дивіться, ну, не я вас. За- Для чого? Та для того, що ви робите, ви приїхали що тут робите? по визову цих е, Що найманців, Яких на- які на мене Яких е, наймів? дивіться. Я не бачу, ці я люди, бачу ці громадянина люди України. на мене. Такі самі, як і ви. Мені Ці треба люди, знайомитися. ці люди на мене вчинили напад. Можете написати Я напишу, звісно. Питань нема. Ні, не до вас. як ви працюєте, я побачу. Питань немає. Дивіться, я побачу. Не знімайте, Да я маю. я ще раз говорю. Дивіться, в мене нема заборони. Вам, я вам ще раз говорю, ви не можете заяву мені- можете написати. Так, але якщо у вас якісь є Я моменти, буду що ви вважаєте, що десь якийсь злочин Це- це я все. зроблю, це Питань моя- це моє я право. вам надам Ні, заяву. не до вас. питань Я до підпишіть, поліції хочу прямувати. Можу я, можу я завести Голосівську на- в район? Я дивіться, Вам- ви не таксі. піде- Мені ваша е, Вам- більше помощь не потрібна. Дякую. Ви дуже допомогли, хлопці. Я побачив, як ви працюєте, що все класно. Побачив, <laughs> що ви зовсім не що випереджено приїжджаєте по визову цих найманців. Все дуже добре. Я також хочу, щоб люди це побачили. Що ви робите у військовий стан і чим ви займаєтесь насправді? Все, нормально нормально, Да? І місце проживання, скажи, там казано. Ага. А дрібне хуліганство в Запорізькій області. Да. Хорошо, да. Все. Так все в порядку, Да? Прикро. Хорошо було. Ти що, я можу йти? Все, можете уже идти. Дякую. Дрібне хуліганство. Ну що це таке? Що це таке? Здравствуйте. Здравствуйте. Олександр Куніцин, Пожалуйста, здравствуйте. Куницын, объясните мне, зачем мне талон? Та я розумію, це ж этот пропагандист російський, да. Для чего мне талон? Це ви в Крим їздили, коли казали, що, що да, там Зачем? Крим, це Я Росія, питаю, да, зачем? тепер приїхали тут знімати. Да, да, тут, да. Да. Да, да, да. Їжджай в Крим. Їжджай в Крим. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, а ви не з приводу незаконної будки на- наразі? Добре. З приводу, з приводу цього. Там, якщо ви приїхали вже, то ну, мабуть, це якийсь виклик був чи якесь Ми звернення. Ну, просто під час моніторингу вже е, ну, соціальних служб, ой, соціальних мереж ми вже виявилися це відео і по факту вже починаємо розбиратися. То працюйте, я не заважаю вам клас. Клас, що приїхали. Супер. Ну якось так.